大家好啊！呢兩個多月嚟咧，相信大家都不停咁去同呢個病毒抗爭啦。市民咧日日都喺度提心吊膽咁做好各種措施啦。而卡洛斯咧同埋自己團隊咧，亦都不斷咁為大家去打造呢個配件嘅。到咗今日咧，我同我嘅團隊咧，差不多已經發出咗一千套嘅 mask ring 出去噶啦。咁即係有成千人咧已經舒緩到口罩短缺嗰個問題噶啦。而且非常非常嘅好消息啊！我哋加咗 printer 之後，真係印得好快。 而家最近發出嗰一單咧，已經係追到九百幾號啦。咁相信排緊隊嘅人都唔多噶啦。而且就算排緊隊，好快都會收到噶啦。咁如果真係清晒條龍，卡洛斯同埋我哋嘅義工咧，就會諗下可以再為個社會做多啲咩嘢咧。諗到啦。跟住我哋就會送出 3D 打印嘅 DIY 面罩啦。要知道詳細情況，請你今日嘅節目一定要睇到最後啊！ 提一提大家，如果大家都喜欢风琴奇侠卡洛斯嘅频道，请按右下角嘅订阅。如果想第一时间接到新影片嘅通知，请按叮当。亦都欢迎大家按赞同埋留言问卡洛斯问题。问大家一句啊，如果大家戴住防毒口罩同埋 mask ring 出街，仲会唔会戴眼镜呢？因为假使有人迎面喷啲飞沫过嚟，口罩有嘢挡住啫，眼又点算你呢个问题好实际嘅，卡洛斯就会戴多副黑超咯。 但呢個方法一般出街都可以用。但如果係工作上需要要接觸大量嘅人呢，又會點樣做呢？咁啊，醫護人員呢，一般都會用啲防護好嚴謹嘅頭罩啦。呢個我睇上嚟咧，好似我用木工車床時嗰種面罩咁。亦都有醫護咧話過俾我聽咧，佢哋呢種面罩咧係一次性，但系隨住供應不足咧，佢哋都要開始重用啦。而每次重用咧都要消毒清洗。 大家都知道啦，醫護人員配備不足啦，已經唔係新聞嚟㗎啦。而我哋民間去製作一啲咁嘅配件咧，亦都幫唔到佢哋嘅。點解咧？因為個職安要求啊，就算有人啊捐出大量嘅配備俾佢哋啊，醫管局咧都要好嚴謹咁去審查，然後先俾佢哋用。咁多數咧都發唔到去俾佢哋嘅。嗱，醫護我哋幫唔到啦，但係仲有好多人需要呢種嘢㗎嘛，係咪？嗱，卡洛斯嘅老師嚟㗎。 咁最近我哋学校一路喺度担心紧咧，四月二十四号真系要考 DSE 喎。考评局又指会加强市场嘅防疫措施，包括规定监考员同埋考生戴口罩。点解咧？因为学生咧入到嚟我哋学校做市场考试咧，我哋要揾红外线帮佢量体温咯。三十六点一二咯，三十六点一二，o k OK。好。到到对准考证嘅时候，仲要唔该同学，你除咗个口罩啊。 我谂同事咧都好担心呢件事嘅，怕好容易受到感染咯。除咗我哋老师之外，仲有清洁工人咧。你担心都冇办法噶，永成。唔系，求其搵啲人得笠住佢咯。唔知啊，到时先啦。哇！佢哋日日对住咁多呢啲弃置嘅垃圾，呢啲真系病菌温床嚟噶嘛，真系高危职业嚟噶。为咗呢件事咧，世界上各地嘅 m i c a e l 咧都一齐喺度动脑筋。 大家咧都想盡辦法去諗一啲 DIY 嘅配置出嚟，令到大家都可以自保咯。嗱，我見過最簡單嘅就係咧攞塊透明膠片，cut 兩個窿，跟住搵個口罩咧，咁綁落塊面度，就已經係一個面罩啦。比較靠譜嘅我見過有一個用女人用嘅頭箍啦，就穿過一啲 clear folder，我覺得咧個製作亦都係好簡單嘅。咁有啲咧就會利用到魔术貼啊、海綿等等嘅配件咧。 咁做出嚟啊，靚仔啲啦，而且就保護埋額頭上面嘅位置，令到成個面部都密封咧。即使長時間對住人群咧，都可以擋住啲飛沫啊嘛。卡洛斯又參加好多唔同嘅團體，咁好多團體都喺度做緊呢件事嘅，包括我哋自己嘅科技教育學會啦，就联同咗攞好多前線嘅 d n T 老師一齊咧設計同埋製作呢種咁嘅面罩咧，希望幫到更加多嘅人。 我哋呢个一直为大家打 mask ring 嘅宜印 mask ring 够全城小团队，自然亦都不甘后人啦。正如头先所讲啦，当我哋宜印嘅口罩配件已经走上轨道，照顾到大部分嘅人之后咧，我哋班义工咧都喺度各自发表意见，希望做多啲产品嚟支持不同嘅人士。既然大家都咁谂法，咁卡洛斯作为 founder 咧，早几日咧我都决定咗邀请我哋团队里边嘅两位设计师，分别就系 Hatter。 同埋 C plus 两位去帮忙，佢哋两位咧一向都对立体嘅设计同埋打印咧好有研究，亦都系从低温开始啦，就同卡洛斯合作咧一齐打印 m a s k r i n g 嘅好拍档。嗱，我希望利用佢哋两个唔同嘅脑袋咧，分别设计出两种唔同款式嘅产品，而又可以帮助到上述人士去面对疫情嘅。但我亦都 set 出咗一啲设计嘅细则嘅。第一，由于我哋而家嘅团队咧拥有最多咧就系 3D printer。 所以我要求佢哋嘅設計咧，就係以 3D 打印呢個配件為主嘅。但係打印件之外，仲要配合其他配件噶嘛，例如透明膠啦，或者海綿啊、魔術貼等等。嗱，由於呢啲配件咧，我哋係唔會負責噶，所以我希望呢啲配件儘量少一啲。而第三就係我哋將呢啲 3D 打印件，好似以前咁送咗出去啦。屋企嘅朋友，你收到啲配件之後，要自己做 DIY 製作成個面罩㗎。 咁所以我希望工序咧唔好太過複雜，等一般人咧都可以自己製作到出嚟嗱。經過咗幾日嘅研究咧，佢哋都俾出咗好多產品嘅原型出嚟嗱，好似我手上呢一個嗱 three D 彈嘅頭箍，再加上打孔嘅透明膠片咧，就阿 Hatter 哥設計嘅，就咁打落嚟咧，我都覺得幾舒服嘅。但我相信咧，如果用家唔係戴帽嘅話咧，前壓呢個部分咧，仲要改良一下添嘅。 而家 C++ Plus 呢個設計咧就好唔同啦，佢就唔係一個箍嚟嘅，佢係兩個夾仔，但係將塊膠片咧做咗一啲立體嘅剪裁，只要用一條橡筋咧綁起兩個扣，而箍喺頭後面咧，我相信咧個保護能力都係好強嘅。咁兩位咧而家都好積極咁去改良產品嘅，咁希望可以用到 3D 打印啦，配合最少嘅配件，就等大家咧可以自己 DIY 到有實際效能嘅防護面罩。 到咗今日卡洛斯出片为止啦，我相信佢两位咧已经进入呢个最后最后嘅测试阶段噶啦。但系设计同埋制作，尤其是一类咧同条命有关嘅产品咧，绝对唔系儿戏嘅。所以卡洛斯咧都不断同佢哋研究同埋讨论，千祈唔好心急，要真正成熟咗咧，先至可以拎出嚟俾大家订制。而我哋希望咧过多两日咧，我哋就会达到共识，两款产品咧都一百 percent 达标。 同埋所有外加嘅配件咧，我哋都攞到一个标准教大家点样去买。之后咧，我哋就会好似以前咁，开放一份 Google Form 俾大家填写同埋免费申请。当然啦，我哋都会定出一啲条件嘅，例如咩人先至有资格申请啦，同埋之前已经订制个 Mastering，而家又点样去重复申请呢个新产品咧？大家如果想知道订制呢种新产品嘅流程同埋 DIY 嘅方法，咁就要密切留意我嘅影片咯。 好啦，記得加讚同埋留言啦！卡洛斯非常需要你哋嘅支持啊！